Bon venon. Ania hodia wa zamen medito. Nu. Mi volas legi kun vi el tiron el tractajo Essenso senso ca estontezo nella lingua in pernazia che o esti spubblicigita en yaro 1900. naucent. Kai fakte ne temas aparte pri esperanto to mi legas la alineon en pagio ducent octec del original vercaro. Niscias, estimatei auscultantoi, che vi cutimis rilati cun estimo nur al tiai argumentoi, cioi estas plenigitai per multo da citatoi, traplectitai per multo da lautai autoritatai nomoi, cae brilas per amasego da alte fluga e quasi scienza e frasoi. Ni avertas vin che cion tion ci vi en nia parolo ne trovos. Se vi trovas satentina nur tion, cio estas ligita cun lautae nomoi, legu ian vercon pri lingua internazia, ca vi trovos tie longan serion da glorae ca autoritatae scienzuloi, cio laboris por la ideo de lingua internazia. Sed, ni, tie ci, forlassos cian superfluan balaston, cae parolos al nur en la nomo de la nuda logico. Ne turno attenton sur tion cion diras Petro o Johano, sed pripensu mem. Se nie argumentoi estas giustai, acceptu ili. Se ili estas mal giustai, forgetu ili. Se ec miloi da lautai nomoi staros super ili. No, vidu, Laumi, mi citiu citiu el tiro clarigas la fundamentan epistemologion de Zamenhof nome che la maniero por uh, acquiri conoin estas rezoni per la propria menso. rigardi la argumento in nude pura in no, ne gravas kio surta bligas la argumento chu tiu homo estas universitata profesoro chu tiu homo estas simplulo tiu ne gravas gravas la argumento. Do, mi pensas che che i doli parola spri logico del argumento che i uh, ja Zamenhof ne estis matematikisto do mi usintus alia alian vorto nome rezon linio do la cohero della argomento kai la um, robustezzo la firmezzo la solido dell'argomento argumento la giustezzo comprenebile ciu esas giusta a un etiesos la fine decido cilo ciu vi acceptu au mal acceptu la argumento sed ne base de la tio sas tre grava. Ciar tio esas la tuta shangio inter scienzo cae quasi o Tio esas la baso de la scienza revoluzio en la sepdeca... Mm, Pardono, en la sepcenta e arcento. Mm? Pardono, en la sepa e arcento. <laughs> Esas iom laza, jodio. Eh do kiam estis la la granda i uh, eh, fisikisto i mm, Copernico, Galileo uh, eh, kai ci u ali ne do tio estis la comenzo de la Copernica sistemo kai nu oi ne plu fidis je je la biblio compreneble a oi la greca i filosofoi pro l'autoritato ti esas la changio Shaina io banala, sed la mi en ci tiu strangai tempoi tio ne può essere banala. Mi audas multe, mult foie, quasi o senza in frasoin, pri la, la crom viruso, pri la estontezzo, pri do. Estas mal facile, do, es anche o rispondezzo della scienzisto, i paro, paroli clare, ali flanke oni ne devas fidi je sciencisto ĉar ili estas sciencistoj oni devas kompreni la argumentojn almenaŭ la la la la kernon de la argumentoj tio estas komprenebla eĉ se vi ne ne estas ni diru alte edukita ja oni ne povas preteni kompreni ĉion ajn sen uh, studi facon por dumiaro e tio anca estas vero, vero. Sed generale, tio estas cio mi pensas. Cai mi pensas che ci tio principio estas tre grava. Cai Zamenhof clare diris tio nel la, la tractagio, essenso cai estontezzo. Nuia, nien la medito por hodio, mi core dankas vin, kai mi salutas kiel eh, ciam antauen sen fine kai gis morgau